Hi guys, uh, welcome back to my channel, uh, Luis Asuncion Vlogs and ngayon, uh, after so many days na hindi ako nakapag-post dito nag-iisip ako kung ang pinaka-topic ngayong araw na to para sa uh, video na ito ay upang humingi ng suggestion o comment sa inyo, suggestion kumbaga uh, kung ano ang pwedeng gawin para maparami ng subscriber ang aking uh, second channel na pag-usapan natin with Brother Louie. So as of now, uh, habang nare-record ko tong video na to, uh, meron akong 6 subscribers tapos meron siyang 9 videos. So uh, mamaya after this uh, video, meron pa ako mga i-upload doon na uh, topic na pwedeng pag-usapan with Brother Louie. So, an ano nga pala laman nitong uh, uh, second na YouTube channel ko? Ito ay patungkol sa mga uh, bagay-bagay na pwedeng pag-usapan like uh, paano magkaroon ng ganitong bagay o bakit uh, merong bagyo, bakit merong uh, paano nililikha ang pera, ganyan. Iba-ibang uh, topic ang nandun. So, uh, sa ngayon, uh, medyo nasa simula pa lang naman, eh, mga one week pa lang, uh, I think more than one week, o oh, to be exact, one week. Uh, ito nga second YouTube channel ko na pag-usapan natin with Brother Louie. So, uh, I am requesting na kung may konti, may idea kayo kung paano ko pala uh, ah, padadamihin ang subscriber na to uh, feel free to comment down below and sa mga hindi pa pala na, nakapag-subscribe sa channel ko nito na Luis Asuncion Vlogs feel free to subscribe din uh, alam ko ngayon sa ngayon ay nasa 2,080 subscriber na and syempre marami na umabot din ako sa puntong ito uh, nakabilib na hindi ko alam paano nakarating sa ganitong punto at salamat sa mga nagsumuporta at uh, umabot ako sa 2,000 subscriber and hinihiling ko rin na kahit sa 1,000 or 2,000 subscribers din sa akin sa aking YouTube channel so hanggang sa muli uh, feel free to subscribe here as well as sa aking second YouTube channel thank you God bless stay safe